Oi pessoal, tudo bem? Helena do Mundo Steel Frame para vocês, mostrando agora qual a diferença de uma obra em andamento de steel frame e uma obra pronta que eu mostro para vocês. Então, como vocês podem ver aqui, hein? Lembra daquele meu depósito que eu guardava as placas e não jogava fora? Aqui. Vocês veem mesmo as placas picadas, com problemas, a gente consegue reaproveitar elas. Com gesso cola, tá? vocês consertam tudo. Por isso que eu falo que gesso cola é vida. <laughs> gesso cola salva muita coisa. Então quando eu falo que eu não jogo nada fora, é exatamente por causa disso. Até placas que já estão pintadas, como por exemplo essas pretas, a gente consegue reutilizar. Então como vocês estão vendo aqui, eu tenho essas paredes chapeadas já. Aquelas paredes já estão chapeadas internamente agora, já, desculpa, já estão chapeadas externamente. Aqui, eu tô já com o pessoal passando a parte de instalação elétrica dentro das paredes. E esse é o momento do pessoal passar as instalações antes de você fechar a parede. Por cima, aqui no teto, vocês conseguem ver a gente também passando que são os pontos de luz, tá certo? Onde você vai botar seu ventilador. Então você passa todos os conduítes bonitinho, bota as caixinhas, se quiser já pode passar passear inclusive com as caixinhas, você vai poder chapear internamente. Ah, não esquece da lã de vidro, da lã de rocha, da lã de pet, que seja, para ter um excelente desempenho termoacústico. Então agora a gente está nesse quarto, que está mais cru ainda, mais cru que aquele outro. E olha que interessante, é que a gente não está com piso, a gente está com piso concretado. Então quando a gente fala que consegue trabalhar com piso concretado, cimentado também no steel frame, aqui é tá a prova. Então a gente tem a laje seca, com placa de magnésio e OSB, ok? E por cima a gente tem o contrapiso para você conseguir aplicar a cerâmica facilmente. E olha só que legal esse detalhe. Esse telhado dessa casa é todo de shingle, então vocês estão vendo por dentro que a gente fez o ripamento com perfil canaleta, ok? De forro é importante, pessoal, se vocês usam o perfil canaleta de forro, vocês têm que diminuir muito o espaçamento. Vocês têm que botar um perfil a cada 30 centímetros no máximo. Não pode botar mais que isso. Então a gente está com o perfil é, canaletado de forro e a gente está com a placa de 11 do telhado shingle. Então você tem aqui a telha shingle. E lá em cima, vocês olhando, vocês estão vendo aquilo preto? Aquilo é exatamente a cumieira ventilada. Então quando eu digo que o telhado shingle tem que respirar, é aquele ponto de respiração é, dele. Ô pessoal, tô entrando agora no quarto pronto para vocês verem a diferença do que estava médio, quase pronto e agora totalmente pronto. Vamos lá? Vamos entrar? E vamos ligar a luz. Então, ó, a gente já tem o quarto todo pintado. Olha que legal! Um armário de drywall! Quem fala de armário de drywall? Eu adoro o mobiliário de drywall. Vamos lá. E como vocês podem ver, olha como é que ele fica bonito, mesmo com as placas reutilizadas. E a coisa mais legal, esse quarto aqui tá super fresquinho. Ele tá fechado, não tem ar-condicionado, não tem nada e a gente tá entrando muito fresco. Então olha só como é que o acabamento fica excelente mesmo você trabalhando com aquelas placas danificadas. Como eu falei, quando você usa o gesso cola para reparar placa picada, buraco, furo, etc, funciona super bem. Não quer dizer que qualquer acabador, qualquer você tem que cobrar uma pessoa para ter uma mão de obra boa, um bom acabamento. É isso aí, olha só que legal. Forro perfurado, sanca, vocês têm uma cabeceira de cama. E tudo isso aqui, gente, mais uma vez, material de segundo uso. Então não importa se você está utilizando material de primeiro uso, segundo uso, se for um material de qualidade, ok. Placa de qualidade, perfil de qualidade, última parte que eu vou mostrar pra vocês, mais legal. Lembra que a gente viu piso seco com treliça de steel frame e um contrapisozinho de, é, de cimento de 3, 4 centímetros? Aqui, ó, a cerâmica aplicada nele. Então ela fica super direitinho instalada, não dá fissura, não dá trinca no rejunte e fica super estável. Então quando as pessoas perguntam, Helena, posso instalar qualquer tipo de piso na minha casa de steel frame? Pode. Pode, você não vai ter nenhum tipo de problema. Beijos pra vocês Grandes abraços, espero que tenham gostado desse vídeo, dessa obra. Se inscrevam, curtam, comentem. Ficou com dúvida, viu alguma coisa que você não entendeu? Deixa aqui pra mim que eu te respondo, não tem problema não. Aguardo vocês, tchau, tchau, até os próximos vídeos.